አሁንም ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ የተሰማ ያለው በጣም ያስደነግጣል። በለንደን የሚገኙ የዲፕሎማቶቻችን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዲፕሎማቶቻችን እንደተደበደቡና ከፍተኛ አደጋ እንደደረሳቸው እንግዲህ እዛ ያለ የመረጃ ምንጫችን እያስተላለፍን ያለው በጣም ያስደነግጣል። ወደየት እንደሚሄድ አሁን እንደምናየው እኔ እንጃ ነገርየው ሰዎች የኦነግ የቡድኖች ምን እየሰሩ እንደሆነ እንግዲህ የሚያውቁት አይመስለኝም። በህግ ባለበት ሀገር እንግዲህ መደብደብ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል ሁላችንም የምናውቀው ነው። አይደለም መደብደብ፣ አስጸያፊ ቃላቶችን፣ ዘረኝነት ቃላቶችን መዘንዘር ዋጋ እንደሚያስከፍል ያወቁት አልመሰለኝም። እንግዲህ እያንዳንዳችን እዚህ ሀገር ወረቀት ስናገኝ ሕግና ደንብ አለው። የሀገሪቱን ሕግና ደንብ አክበረን ነው የመኖር መብታችን የሚረጋገጠው። ከዛ ውጭ ግን ማንም ማንም ይሁን ከህግ ተጠያቂነት እንደማያመልጥ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አሁን ግን የኦነግ ሸኔ ቡድኖች ይህንን የዘገዩት ነው የሚመስሉት። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለንደን የሚገኘው ዲፕሎማቶቻችን ተደብድበዋል። ከፍተኛ አደጋ ደርሶ አምቡላንሶች መጥተዋል። እንግዲህ ወደ ሕክምና እንደሄዱ ነው አሁን እየደረሰን ያለው። እዛ ያለው ምንጫችን የዩኬ የዩናይትድ ኪንግደም የኢትዮጵያውያን አስተባባሪ አለባቸው ደሳለኝ አሁንም አቀርበዋለሁ። እሱ ነው እንግዲህ። እሺ አሁን ጠብቁን እንግዲህ ወዴት እየሄድ እንደሆነ ስናስበው በጣም ያስደነግጣል። በጣም በጣም በጣም እውነት ለመናገር አካሄዳችን ያስፈራል። ወዴት እንደሄደ ሰላም አለ ተመልሸ መጥቻለሁ። እንግዲህ አዳዲስ መረጃዎች ነው አደጋ እንደደረሰ ነግረኛል። እስኪ ለህዝባችን ድምፃህን አሰማልን። ምንድነው የሆነ መሰለ መለስ፣ በጣም ያሳዝናል። ቅድም ይህን ነገር ከተነጋገርን በኋላ ያው በአሁኑ ሰዓት ዲፕሎማቶቹ ወደ ኤምባሲ ውስጥ እንዳይገቡና ለጊዜው ለደህንነታቸው ስጋት አድሮብኛል ስላለ ፖሊስ ውጭ ነው ያሉት። በሰርቪስ በመኪና ሰርቪስ፣ ግማሾቹም ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። ነገር ግን በአንድ ዲፕሎማት ላይ ጉዳት አድርሰውበታል። ዲፕሎማቱ ወደ ስራ ለመግባት በሚገባበት ወቅት ላይ ነው የተደበደበው። ለጊዜው ማንነቱን ማወቅ አልቻልኩም። ስሙን ግን ያ ወደ ሆስፒታል እንደተወሰደ ነው የሰማሁት። እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው። የአንድ ሀገር መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ እንዲህ አይነት ድፍረት ሲደረግ የእኛ እንዝላልነት ነው የእኛ በወቅቱ አለመድረስ፣ አለመተባበር ነው በእነዚህ ኢትዮጵያኖች ላይ ይሄ ሁሉ ጉዳት እየደረሰባቸው ዝም ብለን ነው የተቀመጠው። ምክንያቱም አሁን ሻሸመኔ ላይ እንደዚያ ሁሉ ህዝብ ሲያልቅ ጎረቤቱ ካልደረሰለት በስተቀር ማንም ሊደርስለት አይችልም። በትክክል <laughs> እዚህ ቁጭ ብለን እንተቻለን እነሱን። እኛ ግን እዚህ ቁጭ ብለን የኤምባሲው ሰራተኞች ሲደበደቡ፣ ከስራ እንዳይገቡ ሲደረግ በየቤታችን ቁጭ ብለን ዝም ብለን እናዳምጣለን እና በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እውነት እኔ በጣም ነው ልቤ የተሰበረው። እዚህ ለንደን በሚገኙ ኢትዮጵያኖች ምንም ማድረግ አይቻልም። ሁኔታው ይህን ይመስላል። አዎ እኔም እውነት ለመናገር ስሰማው እንደዚህ በጣም የደነገጥኩኝ። አሁን ምንድን ነው ኤምባሲ በቃ ተዘግቷል፣ ሙሉ ለሙሉ ተመልሰዋል ማለት ነው ሰራተኞቹ አዎ ኤምባሲው በአሁኑ ሰዓት ምንም አይነት እንቅስቃሴ አያደርግም። የተወሰኑ ሰዎች ጠዋት ላይ ገብተው ነበረ። ውስጥ ያሉት የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። አሁን የኤምባሲውም ተወካይም ሌሎችም በሙሉ አሁን አምባሳደሩ የሉም። አዲስ አምባሳደር ናቸው በቅርቡ ይመጣሉ ተብሎ እየተጠበቀ ያለው። ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሻሸመኔ ላይ ከፍተኛ የሆነ የአምባሳደሮች ስብሰባ አለም አቀፍ የአምባሳደሮች ስብሰባ እየተደረገ ነው ያለው። በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው በኩል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ የሆነ ስብሰባ ላይ ናቸው ያሉት እና ወደ ለንደን ይመጣል የተባሉትም አዲሱ አምባሳደር እስካሁን ድረስ አልመጡም። እዚህ ሀገርም ያሉት ኤምባሲው ተወካይ የሆነው ለጊዜው የተሾሙት ኃላፊም ያው እንዳይገቡ በፖሊስ ታግደዋል። ለእሳቸው ደህንነት ሲባል ነው። ምክንያቱም ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም። ውስጥ ያሉትም የተወሰኑ ብቻ በጥበቃ ላይ ያሉና አንዳንድ ሰዎች ብቻ ናቸው እንጂ ያሉት በሙሉ ዲፕሎማቶቹ ከስራ ውጭ ነው ያሉት። አመሰግናለሁ። አሁን ምን ማድረግ ነው ያለብን? አሁን already ኤምባሲ ከተዘጋ ህዝቡ ወደዛ ቢመጣ ጥቅም ይኖረዋል ብለን እናስባለን። of course እንደ ህዝቡ ህዝቡ ህዝቡ እኮ መተባበር አለበት። ገብተዋል። እያንዳንዱ ሰው ተደዋውሎ ተነጋግሮ የራሱን መብት የራሱን ሀገር ለማስከበር በቀጥታ ወደ ኤምባሲው በማምራት ኤምባሲው ላይ እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ በእንትን በማለት ኢትዮጵያ ተከብራ የኖረች ናት። እነዚህ ወንጀለኞች ጀዋርም ሆነ በቀለ ገርባ በፍርዱ ማስተጓጎል ላይ የሚያደርጉትን እንደምታውቀው ጀዋር አንዴ ትንፋሽ የተቆራረጠ ምግብ አልበላለ አስቸገረኝ እያለ የፍትህ ስርዓቱን በማስተጓጎልና ምስክሮች እንዳይሰሙ በማጓተት ላይ ነው የሚገኘው እና መንግስት እነሱ በዚህ በህግ ስርዓቱ ላይ ትክክለኛ የሆነ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲወስድ በእነዚህም ጥፋተኞች ላይ ህዝብን በገደሉ ባረዱ ከተማ ባወደሙ ሰዎች ላይ ተገቢውን የሆነ እርምጃ እንዲወስድ አጥብቀው መጠየቅ አለባቸው። አሁንም ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር በሀገሪቱ ላይ እንዲደረግ መንግስትን ለማሳሰብ መሄድ አለባቸው። እነዚህም እዚህ ቦታ ላይ የሚገኙት የሆነ ሸኔ ተወካዮችም ሆነ የትሀት የህወሀት አባላቶች ቦታውን ለቀው በአስቸኳይ እንዲወጡ መንግስትን የዚህ ነገር መንግስት መጠየቅ አለባቸው በመብታቸው እና ኤምባሲያቸውን ማስከበር አለባቸው። እነሱ ያላስከበሩት ኤምባሲ የለንደን ፖሊስ ያስከብርልኛል ብሎ ማሰብ ቀልድ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ፖሊሶቹም ቢሆን እኮ የአንተን አቋም ነው የሚመለከቱት። በትክክል እና እዚ ያለውን ቻሌንጅንግ ነው የሚያዩት። ስለዚህ ማንም አስተዋሽ የሌለው ቤት መሆን የለበትም። ያ ቤት ከመቶ ዓመት በላይ ነው። ያ ኤምባሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከመቶ ዓመት በላይ ነው የተገነባው እና በዛ ኤምባሲ ላይ አደጋ ቢያደርሱ ስንት ሚሊዮን ብር ሊያስወጣ እንደሚችል እና ለተለያዩ ሁኔታዎች መታሰብ ይኖርበታል እና እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያገባኛል የሚል በሙሉ ተደራጅቶ ተዘጋጅቶ የኤምባሲውን መጠበቅ ግዴታ አለበት። ኤምባሲውን ለመጠበቅ መሄድ አለበት። ገብተዋል። በትክክል አዎ፣ እሱ ነው የሚታየኝ። እኔም እሱ ነው ማስተላልፈው መልእክት። ከገዛ ላይ ደግሞ ብዙዎች አሁን በውስጥ እየጻፉ ያሉ አለባቸው እንዲጠነቀቅ ነው እየመከሩ ያሉ። ምክንያቱም እንደምናውቀው በዩናይትድ ኪንግደም ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያን በማነሳሳት ከፍተኛ ስራ እየሰራ ያለ ሁሉ የሚያውቀው ነውና አንተ ላይ ትኩረት እንዳይደረግና አንተን እንዳያጠቁህም አሁንም መልእክቶች እየደረሱ ነው ያለው። ራስህ እንድጠነቀቅና ኢትዮጵያውያን ከሚባሉ ሰዎች ጋር እንድትሆን አደራ ነው እያሉን ያሉ። ምክንያቱም እንግዲህ አንተ ለእኛ ትልቅ ባለውለታችን ርሳችን አንተ ከሌለህ እንግዲህ ህዝቡን ማን እንደሚያነቃው እናውቃለን። አንተንም ራስህንም እንድጠብቅ ነው በዚህ መልእክታቸው ያስተላልፉታሉ። አሁንም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አዳዲስ ነገሮች ሲኖር እንግዲህ እየደወልኩኝ ህዝባችን ማንቃት ነው ያለብን። ምንም ችግር የለም። ዋናው ነገር ህዝቡ አገሩን ይጠብቅ እንጂ በእኔ በኩል ራሱ ሞት ራሱ ስጋ ለብሶ ቢመጣ የምበረግግ ልጅ አይደለሁም። ህይወቴን በሙሉ ለሀገሬ ለመስጠት ህይወቴን በሙሉ ከኢትዮጵያ በላይ ምንም ነገር የለም ለእኔ ኢትዮጵያ እንደዚህ ከማይ ብሞት ነገ ብሞት ለእኔ እንደ ጽድቅ ነው የምቆጥረው። ስለዚህ ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም በህይወቴ ፍርሃት የሚባል ትርጉሙንም እንኳን የማውቅ ልጅ አይደለሁም። ስለዚህ ላሰቡልኝ፣ ለደገፉኝ፣ ለመከሩኝ ወገኖች በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ምንም የሚያሳስባቸው ነገር የለም። እኔ ከእግዚአብሔር ጋራ ምንም ችግር የለም እና አያሳስብ። አመሰግናለሁ አለባቸው። እንግዲህ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ እየደወልክልኝ information እንለዋወጣለን። እንግዲህ ወጣቱ እናበረታለን፣ ህዝቡ እንዲወጣ አሁንም ጥሪ ያስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ፣ እሺ። አሁንም እየሰማ ነው ያለነው እንግዲህ ኢትዮጵያውያን መነሳት ነው ያለብን። በአሁኑ ሰዓት ለንደን የምንገኝ በተለይ ለንደን ውስጥ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ኤምባሲው ተዘግቷል። አሁን ሙሉ ለሙሉ እንደሰማችሁት ዲፕሎማቶ ተመቷል እንግዲህ ማንነቱን አልተገለጠም ለጊዜው ብሏል። እሱ ብቻ አይደለም። ከዚህ በኋላ የሚሄደው የጆሃር መሐመድ እና የበቀለ ገርባ እንዳለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሙሉ በፎቶ ለጥፈውታል። ይህ ብቻ አይደለም። ቀጣይ ሂደቶች ምንድን ነው እንደሚያደርጉት ምክንያቱም የእኛ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ የእኛ ኢትዮጵያውያን ድምፅ እዛ አካባቢ ካልተሰማ ሰብረው ይገባሉ። ያን ኤምባሲ እንግዲህ የቀሮ ኤምባሲ ወይ ደግሞ የኦነግ ሸኔ አድርገው እንደሚጠቀሙበት ነው። እንግዲህ ክብርህን ማንነትን እያጠፋ ነው። እኛ እርስ በርስ በረባ ባረባ እንታረካለን። በዚህ ደግሞ ክብራችን ሀገራችን እየተነጠቅን ያለ ነው። አሁንም ከብሔርተኝነት ከቆጠኝነት ወጥተን ወደ አንድ የምንቆበት ጊዜ ላይ ያለ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። መጀመሪያ ሀገራችን እናድን። ሁላችንም የብሔር ፖለቲከኞች የሚዘረጉልን እርስ በርስ አንድ እንዳንሆን ባይዘወይ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ የብሔር ፖለቲከኞች ሁሉም የህወሀት ቅጥረኞች ናቸው። ማንም ማንም ይሁን የብሔርተኞች የሚያራምዱ የህወሀት ቅጥረኞች ናቸው። ምክንያቱም አንድ ህወሀት እንግዲህ በብሔሩ በህዝብ ስም ምን እየሰራ እንደነበር የምናውቀው ነው። አሁን ደግሞ ሌሎች ብሔርተኞች የሚሄዱበት ሌላ ነገር ለኔ አይታየኝም። ህወሀት ናቸው። ምክንያቱም ህወሀት የመሰረታቸው ናቸው። አማራ ክልል እንደምናስታውስ የነበረከት ስምኦን ቅጥረኞች ናቸው። አሁን ብሔርተኛ ሆነው እየመጡ ያሉት መንቃት አለብህ። ኦነግ ሸኔም እንደምታስቡት ነው። ለዘላለም ሀገር ሲያረብሽ የነበረ ነው። ጀዋር መሐመድ እንግዲህ የመለስ ዜናው አምላኪ እንደነበረ ሁላችን የምናውቀው ነው። እነ መለስ ዜናው ናቸው የላኩት። ይህን ጥንሰት ደግሞ አሁን ሀገር እያፈረሰ ነው ያለው። አሁንም መንቃት ነው ያለብን ወገኖቼ። ሀገራችንን ጠብቅ፣ ኢትዮጵያን እናድን። ዋናው መልእክታችን ይህን ነው የሚመስለው። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት ከዘር በላይ ነው። ቶለሳ ኢብሳ ይደውላል። እዚህ ላይ እንዴት እንደማስገባው አይደል ነው። እስኪ ልሞክረው የሚገባ ከሆነ በዚህ ግን